Hola, ¿cómo están? Soy Talia Guerrero nuevamente desde Caracas, Venezuela. Estoy acá con Víctor Medina. El día de hoy voy a realizar el onboarding a Víctor de su billetera de bitcoin.com. Y bueno, les voy a ir mostrando el paso a paso por aquí. Bueno, Víctor, vamos a dirigirnos a Play Store y vas a buscar la aplicación bitcoin.com. Esta. Esta misma. Le vas a dar descargar. Bueno, mientras se descarga la billetera, les voy a hablar un poco acerca de quién es Víctor. Él es un vecino que me escuchó hablando acerca de Bitcoin Cash en estos días y bueno, tuvo curiosidad. Sí, bueno, hola Talía. Este, <laughs> yo estoy interesado, exacto, quisiera saber cómo, porque yo envío remesas a Colombia y quisiera saber más o menos cómo es el papeleo, los requisitos en cuanto a la billetera, si es seguro, si es fiable que me lo van a recibir allá, cómo ¿Cómo sería más o menos ese modo para yo... Las comisiones. para yo estar seguro de que puedo confiar en, esa, en esa billetera. Víctor me preguntó hace un momento cuánto tiempo se tardaba para poder abrir su cuenta, para tener su aplicación en su teléfono. Y yo le dije, pues ya vas a ver lo rápido que es. Ni se lo imagina, ni se lo imagina. Le vas a dar mantenerse anónimo. súper rápido. Listo, Víctor, muestra el inicio de tu pantalla. En este momento, a partir de este momento, ya tú puedes recibir pagos en Bitcoin Cash en tu billetera y de tener los fondos allí, hacer envíos a cualquier parte del mundo, inclusive a tu familia que está en Colombia, desde acá, desde el momento que tú tengas fondos en tu billetera. Viste que no hubo ningún papeleo, no pasaron días, para que pudieras usar tu cuenta. No, no necesitaste dar datos personales, cédula, nombre. Fue todo muy sencillo justo el momento en que descargaste y abriste la aplicación. Bueno, Víctor, ya llegamos al momento más emocionante, el más esperado. Tú me preguntabas cuánto tiempo tenía que pasar para que en tu billetera pudieses recibir fondos. Exacto. Este es el momento. Le vas a dar a la opción de recibir. Muestra tu billetera. Ahí. Déjame escanear por acá. Voy a escanear. A ver. Perfecto. Le voy a dar enviar. Muestra tu billetera. Puse por acá. Muéstrala. Y le voy a dar a la opción continuar para hacer el envío. Así ah, sí está bien. Ahí. ¿Sí? Le voy a dar muestra por acá. Ya envié. Felicidades. ¿Qué dice? A ver. No, me parece bien. Acaba de recibir su primer activo. Pensé que iba a ser más tedioso, no sé, pensé que era más requisito pero fue simplemente rápido. Fíjate que esto fue una, un proceso que quizás en otras circunstancias, para abrir a lo mejor una cuenta bancaria, hubiese tardado horas o días inclusive y fue algo que no tardó más de cinco minutos. Descargaste la billetera, eh, le diste la opción de recibir, yo escaneé, marqué el monto y le envié y te llegó automáticamente. Esto puede pasar de la misma, de la misma forma estando tú acá y tus familiares en Colombia. Solo ellos deben descargar su billetera de bitcoin.com y al tú tener fondos en tu billetera que los puedes comprar a través de plataformas como local.bitcoin, al tú tener esos fondos en tu billetera, tú puedes hacer envíos a ellos allá en Colombia y ellos inclusive en Colombia lo pueden gastar en sitios que ya aceptan Bitcoin Cash como forma de pago. Ahora hablemos de algo muy importante, Víctor, que es la seguridad. Como bien sabes, em, en este tipo de, plataformas nosotros somos responsables de nuestros fondos, de nuestras transacciones. Por lo que tienes la opción allí mismo en el teléfono, él le das a, realizar copia de seguridad. Copia de seguridad manual. Mi billetera BCH te van a salir 12 palabras, no las vas a mostrar ni las vas a compartir con nadie más. Estas 12 palabras, Víctor, te permiten que si en un momento se te pierde el teléfono, se te daña el teléfono, tú puedas recuperar tu billetera, tu misma billetera, en otro dispositivo ingresando estas 12, estas 12 palabras que son tu frase de recuperación. Podrás recuperar inclusive tus fondos y tu historial de transacciones. Es muy importante que en cuanto puedas, apenas terminemos de grabar este video, la guardes de una manera segura, de una manera confiable y no la compartas con nadie más. Como lo dices, no tiene nada que envidiarle una transacción bancaria con dinero fiat es muy rápido, muy seguro, muy confiable, además muy económico. Espero que lo comiences a usar y para cualquier duda estoy disponible para ti. Seguro que sí, seguro que lo empezaré a utilizar. Ahora yo también utilizo Bitcoin Cash